die Dichtung schwebt über dem Leben, Glanz anderer Welten, springt dir in die Augen wie auch Sterne. Aus Wasser, vertrocknet in der Bucht, der Kindheit, wenn erschöpft, zurückkehren in die Engel, jetzt ohne Salz, ohne Flügel, und du versuchst, ihr Schatten zu fangen. Fetzen an der Leine, der Wäsche, die Worte, die Stunde, die am liebsten wäre, ungeschehen die Toten, die dir emporsteigen. An den Beinen, wie sehr du auch fühlst, die Nacht mit weißen Tauben voll Hoffnung auf einen Funken des Feuers, der dein Gedicht entfacht. يدور حول الحياة لمعان عوالم أخرى تندلع في العيون أيضا نجوم من الماء مجففة في خليج الطفولة الصغيرة عندما مستسلمة تعود الملائكة الآن بدون ملح بدون أجنحة وأنت تحاول أخذ الخيال متدلية على جبال نشر الغسيل الكلمات الساعة ما تود أكثر من ذلك نسيان الأموات الذين يتسلقون إليك عبر الأرجل حتى ولو ملأت الليل بالحمام الأبيض في انتظار شرارة من نار تشعل القصيدة Poesia, bizitzaren gainean planeatzen du. Beste mundu batzuetako dizdirak. Estanda egiten dizu berietan. Baita urrezko izarrak ere, hautsaroko kalean lehortuak. Aingeruak errenditurik, jada gatxik gabe, egoerarik gabe. Itzultzen direnean, eta zu, haien itxalak harrapatzen saiatzen zara, Zintzilikarioak, arropa zabaltzeko soketan. Gaien aldenduak naiz, oa, Planeas sobre la vida fulgores de otros mundos, te estalla en los ojos también estrellas de agua, secadas en la cara de la infancia, cuando rendidos vuelven los ángeles, ya sin sal, sin alas, y tú intentas coger sus sombras, colgajos en las cuerdas de tender las palabras, la hora que más quisieras revocar, los muertos que te suben por las piernas, aunque llenes la noche de palomas blancas, esperando una chispa de fuego, que te enciende el poema. El meu esguard és nítid com un gira-sol. Acostuma a anar pels camins, mirant a dreta i esquerra, i enrere també, de tant en tant. I el que veig a cada moment és allò que mai no havia vist. I prou m'adono que és així, Ceden el estupor esencial del infant que pareix esment que neix de debò. Em sento nat a cada moment, a l'eterna novetat del món. Crec en el món com en una margarida, perquè el veig, perquè no hi penso, perquè pensar és no comprendre. El món no està fet per pensar-hi. Pensar és estar malalt dels ulls. Si no per tot mirant-lo, estar d'acord. Jo no tinc filosofia, tinc sentits. Si parlo de la natura no és pas perquè sàpiga què és, sinó perquè l'estimo, i l'estimo per això, perquè qui estima mai no sap quina cosa estima, ni sap per què estima, ni què és estimar. Estimar és l'eterna innocència, i l'única innocència és no pensar. Paira sobre a vida fulgores doutros mundos. Estourache nos ollos tamén estrelas de auga, ensoitas na cala. Da infancia, cando rendidos, volven os anxos. sen, sal, senás e ti. Intentas coller as sombras pendurados nos fíos de estender as palabras. Ahora que máis quererías revocar os mortos que che soben polas pernas aínda que enches a noite de bombas brancas, a esperar una faísca de lume que che prenda o poema.